se fosse una uccella, Ogni mattina vorrei cantare un coppa fanestatoia. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei su un pancoppi capilla. E chiana chiana, con una carezza, con su boccuccia così piccerilla, ma ti magnasse vasa a pezzichilla. Se fosse un canario o un cardilla